Gdy święta Gertruda Wielka z Helfy modliła się, ukazała się jej znów dziewicza matka w obecności Trójcy Wiecznie Godnej Czci, pod postacią białej lili o trzech płatkach, jak się ją zwykle przedstawia jednym wzniesionym ku górze, a dwóch opuszczonych. Przez to dane jej było poznać, że święta Boża Rodzicielka, słusznie jest nazwana Białą Linią Trójcy, gdyż najpełniej i najgodniej z całego stworzenia przyjęła dary godnej uwielbienia Trójcy i nie splamiła ich nigdy nawet najmniejszym pyłkiem grzechu powszedniego. Płatek wzniesiony ku górze, symbolizował bowiem wszechmoc Boga Ojca, a dwa płatki opuszczone, mądrość Syna i dobroć Ducha Świętego, do których ona jest tak bardzo podobna. Dowiedziała się jeszcze od Najświętszej Dziewicy, że jeśli ktoś pozdrawiając ją pobożnie nazwie ją Białą linią Trójcy i jaśniejącą różą, niebiańskiej piękności temu zechce ona okazać w najwyższym stopniu, jaką ma moc, dzięki wszechmocy Ojca i ile zna sposobów, by przysłużyć się ludzkiemu zbawieniu, dzięki mądrości Syna i wreszcie jak bezgranicznie przepełnia jej serce miłość dzięki dobroci Ducha Świętego. Potem dziewica Najświętsza dodała jeszcze, także już w chwili śmierci ukaże się temu, kto mnie w ten sposób pozdrawia, w blasku takiej piękności, że dozna przedziwnego ukojenia i niebiańskiej radości. Wówczas Gertruda postanowiła pozdrawiać odtąd Najświętszą Dziewicę, czy też jej wizerunek, takimi słowami Witaj, biała lilio pełnej blasku i wiecznie, spokojnej Trójcy, jaśniejąca różo niebiańskiej piękności. Z Ciebie zechciał się narodzić Król Nieba, Twoim mlekiem zechciał być karmiony, nakarmi nasze dusze obfitością tego boskiego pokarmu.